Ech weisen Iech haut wéi der op d'Säit vum Grundschulmaterial.de kommt an wat der hei alles esou kënnt maachen. Als éischt musst der uewen an ärem Browser hei uewe www.grundschulmaterial.de aginn an da kommt der och schonn op dës Säit. Hei op der rietser Säit fannt der den Umeldungsknäppchen, einfach drop drécken an et geet weider. Wann der schonn e Benutzernumm hutt an e Passwuert, kënnt der iech hei einfach ganz normal aloggen. Och wann der d'Passwuert vergiesst hutt, einfach drop drécken, da kënnt der iech e neit Passwuert ufroen. Hei op der rietser Säit fannt der e grénge Knäppchen, do kënnt der en Testabo vun engem Mount maachen. Einfach drop drécken, da gitt Äre Virnumm an, Äre Familljennumm, Är E-Mail op Jetzt registrieren drécken an iwwer E-Mail kritt der Zougangsdaten, déi dann 30 Deeg gutt sinn. Zudeem hutt der 5 Downloadpunkten zegutt, wou der Iech da verschidden Aarbechtsblieder scho kënnt eroflueden. Op der lénker Säit fannt der deen orange Knäppchen, dat ass eigentlech fir e Konto richteg ze kreéieren. Och einfach do drop drécken, wann der dat wëllt maachen. Hei fannt der déi verschidde Packagen, wat méi Punkten natierlech, wat de Package och méi deier gëtt. Ech huelen och einfach emol dee bëllegsten hei uewen, da gitt der weidergeleet. Wandschlift hei uklicken ob der et privat wëllt notzen oder fir eng Schoul. Da muss der d'Schoul och aginn, ech man einfach mol privat. Ech man meng Email dohinner, mäin Numm, mäi Familljennumm, meng Strooss, meng Adress, mäi Land an hei kënnt der decidéieren wéi der wëllt bezuelen, entweder iwwer Paypal, iwwer eng Kreditkaart oder iwwer Iwwerweisung. Hei ënnen nach wann ech gelift d'Notzungsbedéngungen akzeptéieren a weiter zur Bestellübersicht drécken. Wann d'Grundschulmaterial.de Är Sue kritt hutt, gëtt Äre Konto fräigeschalt. Déi Punkten déi Der kaf hutt, sinn e Joer gëlteg. Wa se net benotzt ginn, da verfalen se och. Dir kënnt awer ëmmer erëm nei Punkte kafen, do ass kee Limit gesat. Awer bedenken, wéi gesot, se si just ee Joer gëlteg. Hutt der elo är E-Mail kritt, dass äre Kont aktivéiert ass, gitt der ganz normal op d'Internetsäit www.grundschulmaterial.de. Dir gitt hei uewen op den Anmelde-Knäppchen. Mellt Äerch mat Ärem Benotzernaam, dat heescht Ärer E-Mail an Ärem Passwuert un an da kënnt Der hei fräi tëscht den Thematiken navigéieren. Ech ginn einfach elo mol op Däitsch, éischt Schouljoer, Beispill fir ze liesen. Dann hutt Der ganz einfach Blieder, déi kaschten dann och nëmmen ee Punkt, ass meeschtens dann och nëmmen een Aarbechtsblat. Dat kënnt Dir Äerch dann am Groussen hei ukucken. Wann Äerch dat eppes seet, Kënnt der hei entweder op den Download direkt klicken, dann start der den Download direkt, oder der kënnt et awer och zum Beispill an äre Sammelkorb leeën, fir méi spéider alles zesummen erofzelueden. Wann iech dat elo guer näischt seet, maacht der einfach erëm zou. Anerer, wéi der hei gesitt, kaschten awer 5 Punkten, dat sinn da meeschtens méi Aarbechtsblieder. Och hei kënnt der erëm all eenzel Säit kucken. Seet iech dat eppes? Jo? Nee? Wa jo, kënnt der hei entweder erëm et an äre Kuerf leeën oder direkt downloaden oder dir kënnt einfach ausmaachen. Hei ënne ginn iech ëmmer erëm Aarbechtsblieder gewisen, déi eng ähnlech Thematik beschaffen, wéi dat wat der grad sicht. Hei uewe kënnt der och einfach aginn, wann der eppes direkt mat engem Suchbegrëff siche wëllt. Ech weess net, einfach elo Zahlen bis 20. Da fannt der hei eeben Aarbechtsblieder am Zueleraum bis 20.